banyak rasa Serunya luar biasa Suaranya banyak rasa Enaknya gak bikin bosan Mari manis awesome Serunya makin awesome Serunya lebih berasa Banyak-banyak rasa Strawberry, nanas, blueberry Strawberry luar biasa Strawberry, nanas, blueberry Sleole, serunya awesome!